Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ну а на эту сцену я приглашаю под ваши аплодисменты Ирина Веселова. Встречаем! be my pleasure, Marina Bumbo clap, turn up the adrenaline Roll it like a a sexy marina. Run that race and let you feel it. Pump it up, when I pump it up, ayy Turn it up, flip, flip, turn it up, yeah Pump it, pump it Браво, Ирина! Спасибо огромное! Конечно, памятный подарок от проекта «Первый шанс». Я напоминаю, что сегодня мы находимся на нашей праздничной 60-й пиар-вечеринке. Очень рада такому количеству гостей, артистов.